слушает премьер-министр Яценюк, я приложил сначала эту схему представить нас на состояние правительства, о том, как э, крадется 120 миллиардов гривен каждый год и как украли 120 миллиардов гривен при действующем мандате этого правительства последний год. Эту схему мы представили в воскресенье на э, состояние на, на общинном антикоррупционном форуме в Одессе. И, э, но я до этого две недели предлагаю примеру инициативнику. Мне надо, не надо было идти прямо в общество. Я мог представить на Кабмин и эту схему представить и по цифрам рассказать. Когда будет отчет, параллельно к отчету я подготовлю этот отчет. И э, я надеюсь, что ради будет слушание. Если Кабмин меня не хочет слушать, то я представлю это в Спасибо.